mambo jamani. Jamani, ni mtoto mzuri sana. Mimi sijuagi sana kujua umri wa mtoto, lakini ni, anaonekana ni mtoto mdogo, siwezi kujua na umri gani, lakini ni, anaonekana ni msichana kiumri, siwezi kujua kwa sababu pia kamelala, ila anaonekana amelia mpaka macho yamevimba. Pole mama, pole anaonekana ni msichana hey, yeah, yeah. Lakini pia mtoto anaonekana ni mlemavu na pia amevimba sana kitovu, dalili za henia. Anyway, mengine tutayajua tukishakuwa tumeweza kumsaidia. Nimefika nikapaki bajaji yangu. Baada ya kupaki bajaji yangu nikawa nimetoka kidogo. Baada ya kutoka, wakati narudi nakuta mama mmoja anazungumza, nikajua mimi anazungumza na abiria kwenye bajaji. Baada ya kumuuliza unazungumza na abiria, akadai kwamba hapana, anazungumza na mtoto. Nikamuuliza mtoto, akadai ndiyo mtoto. Nikazunguka sasa na mimi kumwangalia yule mtoto naongea naye akiwa kwenye bajaji yako, akiwa kwenye bajaji yangu, amekaa kwenye kiti cha abiria. Baada ya hapo, nikazunguka kumwangalia, basi na mimi nikawa nimetahamaki, nikamuuliza mama yake, akadai kwamba mama yake hajamuona. Na huyu aliyekuwa naongea naye wewe ulimuona? Aliyekuwa naongea naye yule mama nilimuona. Na aliondoka, yuko maeneo haya? Aliondoka. Na wewe huyo mama aliyekuwa naongea naye wewe unamfahamu kwa sababu unapaki hapa sio? Na, na, na, na, najua ni mpita njia. Mhm. Mm wewe ulijuaje kama yule sio mamake na mtoto? Nilijua kwa mazingira ambayo alikuwa anazungumza naye. Alikuwa anazungumza na huyo mtoto anazungumza? Hapana, yani alikuwa anajaribu kama ku, kumzungumzisha yule mtoto kwa sababu alikuwa ametahamaki muda mrefu amekodoa tu. Kuna mtoto kuna nini humu? Ikabidi nichungulie, nikamkuta mtoto amekaa katulia. Sasa ule msongamano wa watu, nikasikia mimi uchungu, mtoto kama vile wanamwathiri kisaikolojia. Mimi nikiwa mtu mzima ambaye nimeshalea watoto na najua hata mtoto nikimwangalia najua ana shida gani, nikajua mtoto alikuwa ana njaa. Yani kama kweli mama wa mtoto anatuona kwa tabia hii, kwanza anawakanya akina mama, sio nzuri mfanyaji maeneo haya? Ndio. Hujawahi kumwona mtoto? Sijawahi kuiona hii sura. Kwa hiyo yawezekana mama ametoka labda sehemu mbali kabisa, amekuja kumtelekeza hapa. Ndivyo inavyoonekana, sio mwenyeji wa huko, sio mwenyeji wa eneo hili.